Le nkqubo kafunda wande um eh, ijongene ukuphuhlisa isakhono sokufundisa isixhosa mhm. inezixhobo ezininzi ke enye yezixhobo zazo ezisebenzisayo ukuphuhlisa isakhono sokufundisa isixhosa zii-lesson plan mhm. yinto nto injongo yee-lesson plan oo oh, misi bayakwazi uzenzela i-lesson plan zabo yaqonda mm. qha ke umehluko mm. phakathi kwezo lesson plans nezi lesson plans yes. andithi mose thina sithi siza neengcebiso mm. ne zokunceda ummisi afundise iklasi nabantwana abanintsi mm. yaqonda now ezi lesson plans zethu ke zenzelwe ukunceda loo nto ezo ngcebiso zibhaliwe kwilesson nganye ngoba kaloku sithi mos akekho umntu andofuneka etheni ashiywe ngaseuyaqonda and ke ngoku into esiyaziyo eklasini asoze ufumana abantwana bakwizingelinye mm. uyaqonda mm. so ke ngoku yiloo nto ke bangeli uba size nayo ke thina yethu lesson plan sike siyibhalile kuba sifuna abone ezaa ngcebiso mm. umehluko ukhona phakathi kwe-lesson plan zakhe nezinto kuthiwa ucaps mazenziwe ngocaps kaloku ezilesson plans zethu zingqalamane kanye nento athi ucaps masizikhavarishise utishara eyona nto imandi ngale nxentika ngegezi lesson plans yiyokuba nakumane iyamkhumbusa utishara yeyiphi inkqubo makayilandele xa efundisa ukufunda uqala ngantoni ulandelise ngantoni uthini emveni koko kwenzela uba nakuphiko nangosuku olulandelayo efundisa isixhosa ayazi uba yephi inkqubo makayilandele xa efundisa isakhono sokufundisa so red green blue ndikubanga lesibini ndikutishara ibanga lesibini zona lesson plans zibanga lokuqala mna ke ndibombo ndilibanga lesithathu yintoni kanye kanye le ifumaneka kwezi lesson plans xa ndingutishana mhm. ndivula andithi ndiqine isicwangciso sam mm. seveki eziyi-ten mm. ezi veki ke ziyi-ten mm. yinto nendizayibona kule term plan le nto sithi yi-term plan ndizawubona okokuqala into yokuba ziyeyiphi incwadi endizawuyisebenzisa ukuba ngamhlawumbi ndizawusebenzisa phaa kwi-read aloud ndizawubona into yoba okay zeziphi izizanto endizawuzenza kule veki mhm. ndiphinde ndibone for i-shared reading zeziphi izinto endizawusebenzisa mhlawumbi incwadi enkulu okanye leliphi ibali nemsebenzi endizawenza for rewriting mm. ne-handwriting mm -hmm. nakwi-group guided reading yes. njalo njalo mm -hmm. kodwa ke masingene nzulu ke ngoku into yoba okay mm. ndigqithe ke apho kule temp plan mm. yintoni mm. ilandelayo ilesson masithi kwezi lesson plans nje nje Yes. isiza ingu-term one kukho iiveki zonke kuplanule iveki yonke yokuqala iveki yonke yesibini iintsuku zonke umvulo lwesibini lwesithathu lwesine lwesihlanu kodwa ke ikhona into eliveleya kaloku phaa kutimetable sisi sithela ngocaps okwakwakho lo la maxesha acetyisiweyo ngwecaps obafuneke sifundise ulwimi lwesixhosa mm. mm. ngalo siwabekile phasa wabhala uba kwi-timetable yakho ukuba kuthiwa kuwe funeka wenza i-handwriting eziyi-four mm. zikhona ziplanelwe zone ezo handwriting yaqona emveni ke kwalaa term plan yakho because kaloku siyayazi mos zininzi into ezifuna kootishala so xa kusithiwa kuwe iyiphi i-term plan ikhona and iyafana nale yakho kucetyiswe uba mawenze yona yes. namaxesha akho ayafana nqwa nala maxesha kucetyiswe uba mawuthini mawufundise ngawo okay. yaqonda mm -hmm. mm -hmm.